ਖਾਨ ਕੁੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਓ ਯੇ ਓ ਯੇ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖਾਨ ਕੁੜੇ ਕੱਲੂ ਨਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਆਣ ਕੁੜੇ ਓ ਯੇ ਓ ਯੇ लाल मुंडा सब बोले मुझे रैप गुंडा हैरान परेशान सब खुद बना ब्रांड मुंडा अलग पहचाने सब सोचे कौन बंदा बहुत हार्ड नहीं छोटे बहुत ज्यादा कैन मुंडा सभी पीछे मेरे मिल तेरे पे लट्टू बैड बंदा मैं बाकी सब साले <laughs> Just wanna stop, again. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਕੁੜੇ बैड मुंडा सबके प्लेलिस्ट पे जुड़े बनता है कि करे वो चीज ये लिस्ट पे एक नंबर रैप गेम का मैं बना शाहरुख खान इसलिए अपने पीछे इतनी सारी लेडीज है ए, सीधा शॉट भी करने घुसे जैसे वो माइली मैं ट्रैवल स्पॉट तेरा और तू है मेरी कायली एड़े खाली करने का नहीं मेरे सामने मैं नोट गिन रहेला बाकी बच्चे जानते क्या बोलती पब्लिक गाना पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो मचाते रहो बैड मुंडा बैड मुंडा मचाने का क्या मतलब?